Нам нет только фанги крутят, мне звонят из улиц, перестали знать, я не улиц, катим, катим, крутим, крутим, любовь, на ну.